Так, всем привет! Хотел поделиться своим лайфхаком. Так, вот у нас агрегатная сверху конденсатор. Значит, сейчас я его выкручу, чтобы не шумело, чтобы меня было хорошо слышно. Вот. Лайфхак в чем заключается? Есть так, такой способ. То есть э, вентиляторы крутятся, они дуют сюда, в нашу сторону, сзади, то есть забивается там пыль, пух, если это поля там растут рядом. Наша задача включить их в обратную сторону, но это можно сделать лишь в том случае, если вентиляторы работают от 380 вольт. Короче, ребят, вот про поводу вентиляторов. Вот этот автомат получается у них основной. Я тут перекинул две фазы всего лишь. Вот. Сейчас будем запускать, пробовать чистить.